مشينا بدل رجلينا ما نسينوش اللي دينا ساكادو فكتفنا وجرينا ربي من فوقنا حاضينا يدي في يديها كان بويا عيني في عيني نزوج بيها عمرتيها عليا ما صورتي والو صدماتك من اللي قتلي كان ما نتفرج في حبيبي انا لا لا لا لا لا لا لا لا به ما كاينه كان لا لا لا لا لا لا لا ما نفرجش في حبيبي انا لا لا لا لا لا لا لا به ما كاينه كان بيع دوزو لي فيها حياتي والو لا بيها بغيت تزوج بيها الضحكة حيت كيبغيني تي غيدا ويا جاية تمرضيني عمرتيها عليا ما صورتي والو صدماتك من اللي انا ما لقاك حالو لا لا لا لا لا لا لا ما تفرجش في حبيبي انا لا لا لا لا لا لا لا رب لا بما كاينه طبلة بما كاينه كاع لا لا لا لا لا لا لا ما نفرجش حبيبي انا لا لا لا لا لا لا لا بلبي ما كاينه كاع لا لا لا علينا كان كيف القلب فوقنا قالوا حبيبة انا جاي نخطبك من الدار وانتي بقيتي مريضة حال شحال من صاحب من صاحب وغار من صاحب وغار